Вам точно сподобається сьогоднішній випуск, бо ми говоримо про колю Київ 23. Це людина, яку хтось називає аферіст із Тіндера, український варіант. Хтось каже, що він надіслав відеокружечок усім киянкам, і це крінжово. Дехто каже, що його треба посадити, але це все зараз будемо обговорювати. І взагалі, що він таке з себе має, і більше того, я взяв в нього невеличке інтерв'ю і послухаємо його версію, взагалі, що він робить, навіщо він робить, яка кінечна ціль. Ну і я позадавав йому дійсно цікаві, як на мій погляд, питання травня. Ну це так, у додаток. Взагалі класно проведемо час, посміємося в нашій чудовій рубриці, в вашій улюбленій крінж тижня на каналі Рома Генії. По традиції представляюся для наших нових глядачів. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як геній, я головний редактор провідного українського видання Ікла, яке розповідає про Україну живою мовою найбільшого серед молодих в інстаграмі. Також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі я з вами обговорю важливі або просто крінжові штуки, які відбулися в Україні. Простіше кажучи, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Піанали. І так, якщо коротко, все почалося з Тіктоку одного, де дівчина показала чувака, який раптово написав їй в Телеграм. Вона надавала йому свій номер або нік. Він просто знайшов її в інсті і написав тому, що в неї співпадав нік в інсті і в телеграмі. До речі, будьте обережні, дівчата, не повторюйте її помилок. Так от той самий Тікток, який розірвав навіть мене. Це важко зараз буде подивитися, але, будь ласка, налаштуйтеся, буде смішно. Дашуля, привет. Меня зовут Коля. Ты мне попалась в инстаграмчике, ты классно выглядишь. Поэтому вот он, я пишу тебе. Я не веду социальные сети. а, Мне нет смысла там тебе писать. <laughs> А, Поэтому повезло, что у тебя телега также подписана. В общем, про меня, Коля, Киев, 23, несколько онлайн-бизнесов и всякая секретная суета. Ну, как положено. Ты классная, поэтому я хотел бы узнать тебя получше, если что, пригласить на классное свидание, поверь, тебе точно понравится. <laughs> Просто якщо б я знімав це шоу перед живою публікою, це тут мали б бути авації. Насправді це дуже своєрідна манера спілкування, хоча б через це мені смішно. Так і прикол у тому, що з'ясувалося, що він таке повідомлення надіслав. Купі жінок в Києві, просто купі жінок в Києві. Більше того, він не просто там якимось комп'ютерним чином взяв, скопіював одне і всім надіслав. Ні, він просто приблизно одним і таким самим текстом надіслав різні відеокружечки купі жінок в Києві, що вскрилося якраз через цей популярний Тікток. Дівчата почали в коментарях розповідати, що він і їм писав. Багато хто опублікував і свої тіктоки з відеоповідомленнями, які Коля надіслав їм. Якщо чесно, для мене взагалі вся ця ситуація була вікном в російськомовний Київ якого я вже давно не бачив. Сильно хочу вас попередити, що багато контенту, який ми сьогодні побачимо, буде російською мовою. Тут ще слава Богу, хоча б дівчина послала е, колю нахуй українську мову. За це дякую. Але далі е, перепрошую, буде багато російської. Ну що ж, така в нас стадія українізації. На жаль, поки що, давайте візьмемо це за душки. Сюженька, привіт, мене звуть Коля. ты мне попалась в Инстаграме, ты очень мило выглядишь, ты мне понравилась. Мне 23, я тоже из Киева, занимаюсь некоторыми онлайн-бизнесами, ну и, конечно, криминальчик, куда без этого. В общем, ты классно выглядишь, я хотел бы узнать тебя получше. И если что, у меня есть классное предложение касательно встречи. Я бы хотел с тобой сходить на свидание. Вот, но давай сначала пообщаемся э, в Телеграме. Я предпочитаю о людях узнавать <laughs> через разговор, вот. Не вижу, как смс-очками этого достичь. И социальных сетей я не веду, фотки у меня есть тоже в Телеграме, он подписан так же, как и мой Инстаграм. Напиши, как ты подписана в Телеге или свой номерок лучше закинь, потом э, свяжемся. все буде класно. Є деякі складові, які повторюються в нього із відосу в відос, який він власне надсилає. Їх багато, я не буду всі показувати. Там є цікавіше, є розвиток ситуації. Перше, він каже про те, що в нього декілька онлайн-бізнесів, і звичайно, якісь мутки, або прямо каже, що кримінал. Мені прям тут сподобалося, що він <laughs> каже, як без цього. Ну, я розумію, що я неправильно живу. Він постійно каже, що в нього є класна пропозиція. Це якийсь пікап-метод, однозначно, тому що потім з з'ясовувалося в розповідях жінок, що ця пропозиція це власне є. Побачення. І третє, моє найулюбленіше, коли він каже, що він не веде соцмережі, він постійно показує вліво. В першому відосі, можливо, ви помітили, він зробив це так. Тут, от таким чином, і здебільшого він робить це отак от через голову. Що? Мені було просто цікаво, коли бачив всі ці відоси, чому саме така структура. Ну, скоріш за все, вона якась ефективна, я не знаю, <laughs> але просто, ну. Це викликає купу питань, які власне йому і задав. Пізніше покажу. Тепер давайте ще трошки заглибимося в те, як відбувалася ця комунікація. Я не найобую людей, я вор. А, блядь, я блатной нахуй. Лично мне кажется, что э, ты ничего не понимаешь, потому что ты не можешь быть ни вором, ни блатным, <laughs> потому что ты даже ссышь общаться с людьми по телефону, чтобы, значит, страшно, да, страшно, я тебя понял. Потому что, я же говорю, ты сказала, что уезжаешь, там что-то это, понимаешь, ты уедешь, и ты пропустишь встречу с вот этим вот человеком, там, где он бы сделал тебя счастливой женщиной, довольно-таки, я знаю, что я говорю. Поэтому <laughs> Коротше, я розумію, що мова фактів зрозуміліша, ніж мова почуттів. Але я спробую все ж таки пояснити, спробую пояснити, чому це зачепило настільки багатьох людей. Справа в тому, що риторика колі, вона пікаперська, вона дуже пікаперська. Я вам скажу так: інколи буває, я шукаю якесь повідомлення в Телеграмі і знаходжу якусь переписку, яку я вів там в 2017 році, наприклад наприклад. І я з жінками отак от спілкувався. От такий, знаєте, абсолютно інший голос в голосових власне повідомленнях. Ну, це працює зазвичай. Якось думаю, що підсвідомо. Ну це працює як якась типу шлюбна гра, знаєте, ти, ти заграєш, залицяєшся таким чином. Але в даному конкретному випадку цей голос він настільки ненатуральний, тобто це не якась грайлива версія голосу, а таке враження, що це абсолютно не його голос. Так само, як і всі ці ужимки, як і те, наскільки жорстко він спілкується з жінками, каже, що він вор. І насправді прикол у тому, що пікап він же ж не просто існує, і ці правила не просто от такі. Звичайно, вони в багатьох з нас викликають відразу, тому що чоловіки, наприклад, дивляться на це і, і розуміють, що це навіть якось типу нахабно так себе поводити. жінки взагалі вони зі своєї колокольні розуміють, що це втручання в їх особисті кордони, що це маніпуляція на самих тупих і простих кнопках, знаєте, які ну вчать в дитячому садку. Але при цьому їх використовують тільки пікапери, і це вже давно стало чимось смішним. Але воно не просто так таке. Тобто, ця небезпечність, ця грубість, ви що думаєте, я ніколи це не застосовував, коли був ще молодий рияний, застосовував спробував. І це дійсно працює. І коли, по-перше, <laughs> ти бачиш це, оце е, соціальних мереж я не веду. Е, в мене два бізнеси. Коротше, він в один кружечок вапхав стільки стереотипів і стільки фальшивих ноток, що це викликає особисто в мене таку відразу. Не хочу сказати, що це, наприклад, у цьому конкретно є щось злочинне. Абсолютно точно ні. І 100% на це є своя аудиторія. Тобто є жінки, яким це власне і подобається, з якими це працює. І саме тому ці кружечки от такі, які вони є. Тому мені здається, через те, що Коля на цьому на цій межі, знаєте, щоб взагалі нікому не сподобатися, <laughs> і сподобатися конкретній аудиторії, яка чіпляється пікапом. Ну і звичайно, через те, що він ще кримінальчик, і в нього пару онлайн-бізнесів. Коротше, купа цих стереотипів. Через це він і роз'їбав інтернет. Ну і в принципі спитайте, Таке шо? Ну, роз'їбав тіп, ну специфічний він. Ну написав він купі жінок. Ну і тут, звичайно ж, не могло без підскандалювання. Звичайно, виявилося, що є люди, які пішли з ним на ці побачення. І для чого, власне, ці побачення були, це найбільше питання. Тому що коли людина з кимось так заграє, з кимось так залетять, це зрозуміло. Але коли це така масова розсилка, звичайно ж, виникає питання, навіщо? От зараз і друга наша сходинка розуміння колі як феномену. Це розповіді власне жінок, які мали обережність, необережність, щастя, нещастя, не знаю, з ним поконтактувати. Дашуля, привет. Меня зовут Коля. Ты мне попалась в инстаграмчике, ты классно выглядишь. Девчонки, думала ли я, что попадусь <laughs> На такого афериста нет, не думала. Но я как только увидела это видео у девочки, я поняла, в чем была суть, и решила в срочном порядке записать вам такое себе разоблачение на этого молодого человека, мой опыт общения с ним. Я переехала в Киев буквально недавно, недели три назад, и даже не знала, что могу столкнуться с вот таким вот аферистом. <laughs> <laughs> Мені здається, що до неї ніхто е, слово аферисти не вживав, але вона взяла його в лапки. Ну коротше, це наскільки я розумію, наскільки мені відомо, це поки що найгучніша історія. Тому дивимось. Я есть э, в приложениях для знакомств, и там я указывала свой инстаграм. Пришло мне очередное сообщение, где было отослано мне видео, и когда оно висит в запросах, я не могу его посмотреть. Я решила принять запрос и посмотреть. Точно такое же видео, как записывала девочка, он снимал мне только с моим именем. На что я ему отвечала, криминальные люди меня не очень интересуют, и он отвечал, криминал — это украсть тебя на классное свидание. Спойлер, свидание было отвратительным. В тот же день, как он мне написал, он предложил нам встретиться. И я девочке, да, согласилась. И не могла представить, что это будет какой-то наеб. Смутило ли меня то, что мы встречаемся у него в ЖК, ну, на территории его ЖК, где он живет. Смутило меня это только потом, когда я вызывала такси к нему и обратно к себе домой, потому что не хотела, чтобы он знал мой адрес. Я приезжаю к нему, мы идем, садимся в кафешку, которую, как я понимаю, ходила уже с ним не одна девушка, потому что нас встречал официант. Он так мило улыбался, его там все знали. Он заказал чай, я сказала, что хочу кушать, заказала себе салат. Слава богу, он его оплатил. Мы сидели, и он очень отвратительно себя вел. Он ложил мне руку на коленку, брал меня за руку вот так. И в какой-то момент нашего общения он полез меня поцеловать. Я его оттолкнула и сказала, чел, что ты делаешь? Успокойся. Почему же я сразу после этого не ушла? У меня часто бывает ступор, когда себя ведут некорректно со мной. Я не могу сразу дать отпор человеку. Он рассказывал очень много придуманных историй о том, что у него родители, братья и сестры в Дубае, в Монако, в Праге живут, а он... Почему-то он остался в Киеве, почему-то он ходил не с последним айфоном, хотя он рассказывал, что он вот такой заряженный типочек. Когда мы сидели с ним, он все время пытался затащить меня к себе домой, ну то есть звал, да, и рассказывал о том, что ему не нужен от меня секс, потому что он перетрахал весь OnlyFans Киева. Мені подобається просто формулювання весь OnlyFans Києва. <laughs> класно, класно. Я, з- я просто хочу заюзати це в своєму ре- Ку. Девочки, слава богу, я не додумалась пойти к нему домой, иначе я не знаю, что бы со мной приключилось. В общем, в конечном итоге я уехала и написала ему, слушай, мне было супер некомфортно с тобой, на самом деле. Я не могла тебе сказать это прямо в лицо, поэтому наши пути расходятся. Он мне позвонил и начал убеждать меня в том, что я сделала поспешные выводы. Он полтора часа мне рассказывал о том, что я его зацепила и бла-бла-бла. Просто піздець. Полтора часа. ну тобі не цікава людина, він тебе нажахав. Ну навіщо ти з ним спілкуєшся півтори години? Ну, типу, не те, щоб я зараз займаюся віктімблеймінгом, можливо, вона була налякана через щось, тому підтримана, підтримувала. Але мені здається, що нам треба якимось чином працювати з культурою відмови людям, які тобі не подобаються. Ну, й- окей, добре, давайте далі. Типа, как-нибудь, может быть, увидимся. В общем, через неделю, типа, сказала ему, через неделю позвони там, напиши. И он мне звонит и говорит, ну что, когда встретимся? Я говорю, я не знаю, слушай. Потом э, вечером написала ему, мне не актуально общение с тобой, поэтому всего тебе доброго. Он мне присылает фотографию какой-то девочки обнаженный на его кровати и пишет «Захочешь плохого? Дай знать». Плохого чего? Секса? Он присылает мне в Инстаграме фото, где он стоит с девушкой, держит ее за грудь и пишет «Ой, не туда». Девчат, если вы попались на эту аферу, мне вас очень жалко, потому что, скорее всего, ваше обнаженное тело уже увидели миллионы людей. В общем, что хочется сказать. Я никогда с таким не сталкивалась в жизни, но теперь буду знать, что моя интуиция мне не подводит, когда я думаю, что человек ненормальный, неадекватный, это так и есть. Ну, я б не сказав, що це можна назвати е, не підвівшою інтуїцією, але добре, зарахуємо. Дівчата, я чесно кажучи, чому, чому кажу про те, що мене бентежить, що вона з ним спілкувалася півтори години. Якщо ти даєш йому себе повмовляти, вмовляти. Він думає, що тебе треба вмовляти. Для вас безпечніше було б обривати вічливо, але обривати це спілкування щонайшвидше. І вона от каже, що їй допомогла інтуїція. Хоча по факту інтуїція б їй допомогла, якщо вона взагалі не поїхала на цю зустріч, тому що це спілкування, от початкове, яке ми бачили, да, вже неодноразово. Те, що він каже, що він вор, те, як грубо він себе поводить. Це редфлег, ну це має бути дзвіночком. Але тим не менш, як би нам не здавалося, що вона необачно себе поводила, що вона там заакцентувала увагу на цьому салаті. Я так розумію, що багато хто з цього посміявся там взагалі в коментарях і так далі. Проблема в іншому, в тому, що він дозволяє собі робити ці фотокартки з жінками оголеними. Ну добре, дозволяє. Уявімо собі, що вони були цього не проти. Але я дуже сумніваюся, що вони були не проти того, щоб їх їх голий контент коротше розповсюджувався. Якщо він це надіслав е, рандомній жінці для того, щоб, типу, одна тобі за те, що ти мені відмовила, ми не знаємо, кому ще він міг це надіслати, і куди, в принципі, він міг це зашейрити. Тому, власне. Тут багато питань, і ми маємо ставитися до розповсюдження такого контенту дуже відповідально, тому що телефонів будь-яких видів камер зараз дохуя вони недорогі. Що не скажеш про честь кожної окремої людини. І якщо ця фотографія або відео потрапить до непотрібної людини, воно може просто розбити людині психіку. В мене був такий випадок, я десь можливо його розповідав одній дівчинці сказали, що я записав на камеру наш з нею секс. І ми з нею, до речі, спілкувалися нормально, нормально спілкувалися декілька років тому. І потім я помітив, що вона просто почала мене кенселити у спілкуванні, не пояснюючи причину, хоча я питав. І через декілька років мені подзвонила подружка і сказала. От мені розповіли, що ти от таке зробив. І я такий, ну дослухаю цю історію вже з посмішкою, бо знаю, що я такого не робив, і просто наклеп. Стався наклеп. І я, власне, зрозумів, про кого йде мова, зв'язався з цією дівчинкою, і вона сказала: Ну, так, я розумію, про яке відео ти говориш. І я такий. Так, можеш мені трошки більше розповісти, бо я сьогодні тільки про нього дізнався. Вона описала мені це відео, і я такий, а нічого, що в твоєму описі навіть не збігаються деталі з тим, яке це відео могло б бути, якщо б воно існувало. І вона така, слухай ти правий, а що реально не існує цього відео? І коротше, вона мені пояснила, що ми тоді перестали з нею спілкуватися, і вона дуже сильно залупилася на мене саме через те, що хтось їй, я насправді знаю хто, розповів, що існує таке відео, і начебто я його розповсюджую усім. І тільки сам факт того, вона навіть не мала ніяких наслідків цього. Сам факт того просто розбив її. Вона мені розповіла, що вона ще місяцями плакала, перебуваючи у повній зневірі емоції у людей. Перш за все, у мене. При тому, що я у цей момент навіть не підозрював, що це відбувається. Я насправді про що? Що розповсюдження такого контенту може стати великою проблемою, інколи навіть катастрофою для людей, хто зображений на цих фото. Та відео, і у цьому велике питання зараз до колі, і взагалі для чого він це все робив. Ну і він зняв відео, де він відповідає усім гейтерам і фанатам і залив його в TikTok. Давайте подивимось. Девчонки, всем привет. На связи Коля Киев. И я вам всем премного благодарен за то, что вы наводите эту суету секретную в интернете, разводите шумиху и пытаетесь получить хоть капельку моей славы, отыскивая столетней давности сообщение от меня. Что ж, вы молодцы. Я рад, что вы так усердно работаете над повышением моей медийности. Все идет четко по плану все мои манипуляции успешно себя реализовывают, поэтому меня продолжают постить паблики миллионники, мне написывают еще больше секси девочек, и меня смотрит и узнают все больше и больше людей, и я получаю то, что хочу. Поэтому молодцы, девочки, продолжаем в том же духе. Если кому-то не хватило кружочка от меня, пишите мне в Телеграм, я вам все отправлю, тоже хайпанете. И да, подписываемся сюда, все мои фанаты, я вот вас собираю здесь, тут будет кое-что очень интересное, вам понравится. Ну, тобто він це все описав так, наче це був план пропрацьований до маленьких деталей, і, типу, він тут геній, і мільйонер, і Роберт Дауні младший. От, блядь, це піздець з мем, <laughs> як і я. І ситуація насправді така. Ви що думаєте, що йому не пишуть люди, які кажуть Йоу, тіп, ти класний? Я майже впевнений, що йому не писало декілька жінок, яким він подобається, і чоловіків, які оцінюють його підхід. Ну, типу, 100% в нього є якась база шанувальників. На цьому моменті хочу зробити паузу, тому що хочу сильно велике дякую сказати своїм спонсорам і людям, які цілих 15 доларів мені, блін, на баймі кофі задонатили. Я не зрозумів, яких 15 доларів за такий контент. Ви розумієте, що мій контент, дивіться, я хочу, щоб ви зараз візуально е, уявили собі дещо. Топова тачка, яку лють із золота, її сидіння це е, шкіра найніжнішої вівці яку навіть не доводиться для цього вбивати, вона сама її скидає. Це єдина така вівця. Все зроблено вручну і перевірено на самому жорсткому контролі якості. Оця машина вона коштує, ну уявіть, космічних грошей, тому що сісти в неї і відчути якість у кожному сантиметрі цього матеріалу. Це те саме, що дивитися мій контент з однією маленькою різницею. Це безкоштовно. Але ну просто тупо при цьому не ставити йому хоча б лайки, хоча б не підписуватися, не натискати на ці дзвіночки. А для тих, кому прям трошки аж незручно, що це безкоштовно, хоча це така якісна річ, така старанна і така унікальна, ті можуть підтримати мене, стаючи спонсорами. Посилання на спонсорство є у мене в закріпленому коментарі. От мої спонсори, до речі. А також є тепер змога і підтримати мене, от бачите, на баймі Екофі. От, наприклад, якщо ви дивитеся зараз з телевізора або з компа, ви можете просто відсканувати цей QR-код і поки слухаєте далі мій випуск, щось мені задонатити або стати е, спонсором, щоб подивитися повністю інтерв'ю з колею е, е, Києвом. <laughs> Блять тіп тупо забирав собі ім'я нашого міста. Ну і звичайно, кому було б зручніше на банку, вона теж є і в описі, і в закріпленому коментарі. А я вас більше не затримую, і ми рвемося розглядати цю цікаву ситуацію. Пігнали! І я теж був одним з людей, які написали Колі в Телеграм. Причому одразу написав для чого. Знімаю відео, хочу задати декілька питань, якщо цікаво, відповідай. І написав одразу: не скажу, що відео буде компліментарним, але й не буде прямо засьору. Я славлюся своєю об'єктивністю. Що ви знаєте так, ви самі про це постійно пишете. І що смішно, він мені одразу подзвонив. От знаєте, Коля, очевидно, з людей, які люблять подзвонити. Ну і ми власне поговорили, якщо чесно, не один раз за один день. До речі, в одному з цих дзвінків він мені розповів, що його запросили на один плюс один, і що хочуть зробити про нього, говорить Україна. <laughs> Я не знаю про що. Але окей, давайте нарешті подивимося, що він записав. Він сказав, що він постарався, щоб було красиво, щоб людям було це цікаво дивитися. Він сказав, що він спочатку просто розповів все, що він хотів розповісти, а потім дав відповідь на чотири моїх питання. Їх всього було чотири. Тому пігнали. І так. Приветствия всем моим юным фанатам, удовлетворенным и неудовлетворенным. Сейчас вы узнаете всю гениальность вот этого вот человека. Сразу предупреждаю, из качества тут отсутствует. Я снимаю на фронталку, потому что мне так нравится. Из качества здесь только вот это вот. <laughs> Поэтому приступаем. И сейчас вы узнаете, как быть гением, манипулятором и управлять людьми, особенно женщинами. <laughs> Ну, крінж тижня, що ви хотіли. Але знаєте, що я хочу сказати вам, будучи об'єктивним? Типу, це не це не тотальний крінж. Тобто людина однозначно розуміє ситуацію. Він сечеє, він розуміє, що багато людей вважають його крінжовим. Він зараз буде з цим працювати. Це очевидно. Давайте подивимося, наскільки він майстерно буде це робити. І того как все это произошло. Мы все знаем, что мужчина, у которого нету девушки, он знакомится с девушками. Поэтому я, будучи не в отношениях, знакомлюсь, когда хочу и где хочу. Если я вижу милую девочку, потому что why not? Ну, конечно, если вы не умеете сдерживать свое сердцебиение и у вас маленький то, скорее всего, вы не поймете, о чем я говорю. Лучше посмотрите, научитесь заодно. Я иду увидеться с друзьями в ЦУМе. Прихожу на полчаса раньше. За эти полчаса вижу 15 милых девушек. С 15 знакомлюсь. Вы должны понимать, что дальше из них 10 это мимо. Две на свидании просто ни о чем, как вот та светленькая. И обычно вот эти вот три, это самые топовые. Ну, <laughs> реально, то есть такое совпадение всегда. С ними все идеально и супер. Поэтому обитательницы комментариев там не пишут те, с которыми я ходил, потому что те, с которыми я ходил и с которыми все нормально, если они не относятся к вот тем, ну вот 10 и 2, которые досточки, они не пишут, они не могут этого сделать. И в принципе в комментариях может быть только одно мнение. Кто напишет из моих, которыми все хорошо, что типа, да, я с ним была, идеально, он идеален, он гений харизмы, с ним всегда весело, он бог в постели. Ну, это как быть монашкой и залить свое домашнее порно. Ну, это глупо, понимаете? Это же не каждая первая, это он ли фанс и актриса взрослых фильмов. Поэтому такого вы, в принципе, не можете там найти. Ну, дуже дивний приклад, але логіка така, що ви бачите тільки критику, тому що ті, хто задоволений, вони собі мовчать і з ним далі зустрічаються. Приблизно так. Або якщо, наприклад, вони задоволені, то ну доволі дивно писати про те, що він класно з ними спить, тому що це не прийнято так писати в нашому суспільстві, бо е, активний образ життя сексуального серед жінок не засуджується, і це правда так. Вот эти вот девочки, с которыми я когда-либо виделся, общался, вот они и пишут это, потому что это натура женская, и на это и расчет. Это была грязная манипуляция женскими склонностями такими низменными. И вот они переписываются, переписываются, переписываются, надо же похвастаться, и мне, и мне, и мне, и я, и я, и я, коллективное вот это вот все, самореализация за чужой счет, пожалуйста, пожалуйста. Хоп, готово, я завоював інтернет. Зараз я спробую зрозуміти. То суть у тому, що він з одного боку знайомиться з жінками, щоб потім знайти 3 з 15, які йому подобаються. Але є ще хитрий план у тому, що решта з них будуть про нього постійно усім розповідати, що зробить його суперзіркою. Ну, блять, віриться в те, що це задумано заздалегідь з дуже великим трудом. З дуже великим трудом, точніше, блять, не віриться. Але питання ж не в тому, як він знайомиться біля ЦУМу, а в тому, як він надсилає усім е, кружечки. Ну давайте далі. Я совместил просто приятное с полезным, естественное знакомство с девушками, свидание, хорошее времяпровождение, с тем, что была и другая воронка, в которую сыпались вот эти вот все непригодные ни для чего девочки проблемные. Потом, когда пузырь лопнул, вот они дали о себе знать, а я уже, как гений харизмы, завоевал интернет. Это было просто неизбежно, так как я использую правильные фразы, правильные мысли-вирусы, правильное метасообщение, директивные установки и прочее, что заставляет ваш мозг думать, думать. И там застряют мысли обо мне. Можно сказать просто что-то четкое, да? Там вы занимаетесь чем-то там, толкаете оружие. А можно сказать Занимаюсь всякой секретной суетой, ты об этом никогда не узнаешь. И уже вопросов куча, что за секретная суета, почему не узнаю? Или там, наоборот, кринж с этого ха-ха, секретная суета, то есть там каждый, то есть кто ищет загадку, или кто ищет клоуна, там каждый в такой формулировке находит, что для тебя зацепить, и уже это комментирует. То есть каждый всегда видит то, що являє, ну ким являється сам. Мені здається, що ці думки, віруси і директивна психологія, про що він каже, це скоріш за все, вся історія пов'язана з пікапом. Мені здається, що він у цьому знається. Але я вам скажу чесно, те, що я зараз бачу, іде в сильний конфлікт з моїми уявленнями про колю. І якщо чесно, коли я з ним спілкувався по телефону, я теж трошки розбивав свій образ колі в своїй голові, тому що він значно розумніший, ніж мені здавався пересувався по цим відеокружечкам. Це правда так. Звичайно, в нього є оце трошки напускність, напускність, я не знаю, як це назвати. Що він не є тим, ким намагається здаватися. Є оце фальшивість трошки. Ну, тобто він такий, знаєте, не можу сказати, що він книжковий червь. От не можу про нього таке сказати, але він намагається розмовляти як такий. Але мені і не здається, що він пустий або тупий, або він не харизматичний, як мені до цього здавалося. Його харизма не близька мені. І якщо чесно, харизма багатьох дівчат, які розповідали про нього, мені теж була не близька. Хоча, якщо чесно, я більше звичайно на стороні дівчат у цьому усьому цирку. Але Коля, блять, трошки вирівнюється в моїх очах. Ну чесно, ну як є, не буду казати сказати, що я досі до нього якось погано ставлюся, як чесно кажучи, ставився в момент мого першого враження. Ну насправді те, що він каже про це, про ці мета-сообщення, про ці типу мета-мислі, директивна психологія. Ну це ж хуки. Ну це насправді хуки, тобто крючки, гачки. Вони працюють ну скрізь в рекламі, вони працюють в е, хітових піснях. Я не знаю, чи він задумував це заздалегідь, але воно дійсно спрацювало. І тепер він може так казати: ну і ти вже сам обираєш вірити в це або ні. свиньи. Суть в том, как я уже ответил, что я совместил приятное с полезным, никого никогда не обманывал, то есть просто я перешел и завоевал ваши онлайн-платформы. Я брал целенаправленно э, девочек, именно тех, у которых прикреплен Инстаграм. Так как я не веду социальные сети, для идиотов объясняю, не вести не значит не пользоваться ими, я им туда писать смысла мне нет. Потому что у меня пустой аккаунт, это как фейк пишет какой-то. Поэтому что я должен делать? Я должен о себе оповестить видосиком. Я должен дать свое CV, что я за человек, и показать весело, харизматично, что со мной весело, что со мной можно развлекаться, что их чек будет закрыт и прочее, и прочее. Ловите лайфхак, если вы шлете видео, чтобы принять вашу, как бы посмотреть переписку, девочка должна принять вашу переписку. Поэтому я закидываю видосик и какую-то мысль, которую лучше не игнорировать, а посмотреть, Потому що якщо ти будеш його ігнорувати, у тебе буде в голові, що там за відео, що там за відео. Е, Це дуже довго, але якщо дуже коротко, що він сказав, що він надсилає відоси, тому що щоб їх подивитися, ти маєш прийняти переписку. Текст ти можеш подивитися і зрозуміти, що він тобі не цікавий. А для того, щоб подивитися відос, ти маєш прийняти переписку. І ти його вже дивишся. Він з більшою імовірністю тебе зачепить. Як я вже відповів раніше, зараз просто підчеркнемо це по цьому пункту, потому что мой гений-интервьюер мне даже накидал вопросы, поэтому лайк ему и подписочка за такое старание, чтобы я тут не сам все придумывал. Обязательно, понятно вам? А то я не пришлю вам или пришлю кружочек. Я умный человек, и у меня прокачанные софт-скиллы. Да, для этого не обязательно работать на офисе варенья. Держу в курсе, можно быть просто достойным человеком. Все вот эти вещи там, криминал, драма, девчонок это в особенности цепляет. Я сейчас не буду здесь говорить никакой конкретики, не подтверждать и не опровергать. Мы друг друга поняли. Это просто базовые скиллы по общению. Если у вас, короче, типы с офиса на арене, например, звонят, и они не говорят сразу, слушайте, перекиньте нам все ваши деньги. Нет, Но цель у них такая. Но они должны, щоб її реалізувати, там наплесть то-то, то вам звонять. Тобто він каже про кримінал або про мутні темки для того, щоб зачепити людину, тому що це цікаво. На жаль, він не відповів нічого. Я чесно кажучи, був впевнений, що він щось про це скаже. Про те, що він там торкався жінок або не торкався жінок. Я про це не питав, якщо чесно, ну, тупану. Але він сам сказав, що є така проблема. Залишимо це за дужками. Якщо це так, звичайно, ми це засуджуємо. Будь ласка, не робіть так. Дуже блін, сильно змінилася моя думка про Колю. Я не можу сказати, що він став моїм героєм, але він дійсно доволі е, цікавий з точки зору своєї харизми. Вона не така негативна, як мені вона здалася, коли я вперше його побачив. Не знаю, чи надовго цей феномен, але він точно був цікавим. Мені було цікаво за цим поспостерігати. Можливо, е, це наш якийсь, блін, е, майбутній інфоциган, або, можливо, якийсь е, чувак, який буде розповідати про софт скіли, якісь буде курси свої робити, знаєте, там е, публікувати рекламу своїх курсів на Гулівері. От, от просто ми з вами спостерігаємо, можливо, зародження якоїсь нової людини, а можливо, можливо, це просто якась цікавинка, з якою ми тільки що з вами посміялися. Ну і в принципі можливо, зробили якісь висновки. Я думаю, що я опублікую повністю е, всі фрагменти з цим інтерв'ю е, у себе в чаті зі спонсорами. Ну і власне для підписників, саме для підписників BuyMeACoffee, е, ви знаєте, де це все шукати в описі і в закріпленому коментарі. Я сподіваюся, що вам було цікаво це подивитися. Всіх вас цілую, обіймаю, дзвоніть мамі, донайте на ЗСУ, будьте у безпеці, Па-па!